सो अहिले चाहिँ म मुक्तिनाथ रहेको छु मुक्तिनाथ मन्दिरमा आज चाहिँ मातातिर खाओसीको दिन स्पेसल रहेको छ र नेपालबाट विभिन्न ठाउँबाट यहाँ नेपालीहरू घुम्न आएर देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ दर्शनको लागि चाहिँ निकै घुइँचो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र मुक्तिनाथ चाहिँ तिन हजार आठ सय उचाइमा रहेको छ तपाईँहरू कहाँबाट आउनु भएको विराटनगर सो विराटनगरबाट चाहिँ आज मुक्तिनाथ तिन हजार आठ सय हाई उचाइमा रहेको मन्दिरमा आएर यसरी पूजा गर्न पाउँदा कस्तो भइरहेको छ are you feeling good to stay the line नमस्ते तपाईँहरू कहाँबाट कुन ठाउँबाट आउनु भएको काठमाडौँबाट काठमाडौँबाट तिन हजार आठ सय उचाइमा आउँदा कस्तो महसुस भयो यहाँ दर्शन चाहिँ विशेष के को लागि आउनु भएको आस्था भएर आस्था भएर अनि कस्तो महसुस भइरहेछ थ्याङ्क यू नमस्ते तारा विष्णु कुनै पनि नसुन है होला यो हाम्रो त पुरा मर्नु